Mambo vipi tena mtazamaji wa Stein TV? Asante kwa wewe ambaye umesha subscribe YouTube channel yetu ya Stein TV, na kama bado unaweza ukafanya hivyo muda huu ili tuweze kwenda sambamba. Mimi ni Meki Mchana ambaye huwa nakuletea update za entertainment hapa hapa kupitia Stein TV. Sasa hapa ninayo habari nyingine bana kutoka kwa Harmonize huyu bana haishiwi na jambo yeye kila kukicha lazima tu, lazima tuwe tuna stori mpya kutoka kwake ambapo juzi hapa tuliona akiweka kupitia akiweka ujumbe kupitia insta story yake akisema kwamba yeye na wanawake wenye shape basi ni kifo tu kitawatenganisha kwamba yeye ni mtu wa kupenda wanawake fulani wenye, wenye shape na tumemwona kwenye mahusiano na watu wa aina hiyo ambapo hata mahusiano yake ya mwisho na kajara ni mtu fulani hivi ambaye ana mwonekano huu ambao anauzungumzia sasa watu wengi wakawa kimya kusubiri Harmonize baada ya kutoa single again, ngoma imeenda viral sana, lakini pia tumeona challenge nyingi zikifanyika. Je, Harmonize ataendelea kuwa single mpaka lini? Hatimaye kuna posti ameiweka leo kupitia ukurasa wake wa Instagram, sehemu ya Insta story tena amemposti mwanadada mmoja kutoka nchini Rwanda huko, na baadaye aliposti picha yake tu na aliposti tena screenshot ya kuonyesha kwamba walikuwa kwenye mazungumzo ya video call lakini akaenda mbali zaidi akaja kuweka ujumbe mwingine ambao amezungumzia kwamba aliapa kwamba hatokuja kuchora tatu lakini akasema tatu ya mwisho huenda ikawa ni ya huyo dada na inasemekana kwamba ameingia tena kwenye penzi jingine na mdada huyo mrembo kwelikweli unayemwona hapo kwamba huenda ndo likawa penzi jipya na mpenzi mpya wa Harmonize ama mpenzi mwingine wa Harmonize kwa sasa. Watu wengi wamekuwa wakitoa comment sana kuhusiana na muziki wa Harmonize, lakini pia namna anavyoendesha maisha yake binafsi nje ya muziki, ambapo wanasema kwamba huenda ni vitu ambavyo vitamvuruga sana kwenye muziki, vinaweza vikamrudisha nyuma, lakini yeye mwenyewe anajiamini na huenda ndo furaha yake inampelekea huko, na akifanya hivyo anakuwa anatoa kazi zilizo bora zaidi. Lakini stori nyingine ambayo tumeifuatilia na kuipata ni kwamba hata mwanadada huyo kwamba hawajaanza leo, labda walikuwa wana siku kadhaa nyuma, ambapo amewahi kumweka kwenye insta story mama yake mzazi na Harmonize akimsifia kama mama bora kwa hiyo huenda ni penzi ambalo likuwa limeanza lakini hajaliweka wazi final amekuja kumposti na kumtangaza hivyo sasa hatujui bado kwa kina wapenzi hao walianza lini ama ukaribu wao ukoje na vile vile mpaka sasa mpenzi huyo ataingia hapa nchini tanzania ama ni harmonize anayemfata huko nchini rwanda lakini pia una nafasi ya kutoa komenti yako hapo kuhusiana na penzi jipya la Harmonize, lakini pia na muziki wake. Unauonaje namna anavyoendesha maisha yake na muziki wake? Je, vitamuinua ama vitamshusha chini? Shiriki nami hapo kwenye comment. Mimi ni Meki Mchane na hizi ni update za burudani kutoka hapa Stein TV.